שלום לכם, כאן גס שרה ונכנס ביום שרת שלי מוכן. לא מוכן לגמרי, אבל לא מוכן כרגע. ויש לי עוד ערוץ, בסין, ערוץ לייבים. אני רוצה את אותו בתיאור ואת האפס בסרט בתיאור. אוקיי, מה בסרט? בואו נתחיל. בואו נתחיל רגע. אוקיי, לא נתחיל עם מהמנגסון סורווייבל. בוא נעבור למסלולים לא מכירים, כי חלק המסלולים הראיתי כאן. IPU גל 2022 נקודה אתר נוס נקודה מי IP IP, אני האונר ליאב תגיד שלום היי מה זה בצאת תרסום איי בצאת הנה הוא זה ליה הוא קו-אונר So, i moneda sono gianni. Andiamo ne avevo con che dava che sono e si chiama la volta con Moda. Liam. Ma. Polly kan näsla. Dos med sig där. Ma. Dos kan näsla med sig där. Ja, när hon kan läsa minigames. Jag tog det här till minigames. לא, אז אמרתי לך. בוא אחרי, פתאום, תיכנס אה. לארנה. ארנה? תיכנס לארנה. כן. אה. אדוץ. אוקיי. שלוש, ארבע. מרביץ עם היד השמאלית שלך, לא שמת לב? אם תחזיק משהו, אתה לא מחזיק ביד, אתה רגיל להחזיק בה, נכון? מה? אפשר לסחזר. אני מתאר לך, ביי. Entonces se va a la águila y ahora tiene tres. Mira. Ahora entonces voy a entrar. זה גבוה לובי? לא לא אה, זה היה יד לא הגבוהה? מה? זה יד הגבוהה? כן. איזה סלסת, לא בבאז. די, נו, מוכן לגמרי. רגע, רגע, ליאב. מה אתה יכול לעשות לובי. יופי. אז כאן גל שרפי. עם ליאב. היינו בסרטון. היינו בסרטון חדש. יאללה. ביי ביי. אנחנו רוצים להופיע לי בסרטון. יש לי חומר של כדור הארץ. יפה. והנה נמצא עד כאן בסרטון, אנחנו רוצים לגלות לו סוד. זה, זהו נכנסת לא עובד, אבל על הדרך. מי שייכנס לצאן הסרט? מי זה סרט? מי זה עדיין פה? מי שייכנס לצאן הסרט, ליאב, מה הוא יקבל? מה הוא יקבל? הוא יקבל... גם... הצטרפתי אוקיי. לפה. לא, לא, לא, עדיין הצטרפת, עדיין לא נכנס. לא, לא הוא יקבל פתיחת תיבות, הוא יוכל לפתוח תיבות כמה שבא לו. אני נכנס לזמן שרת. כאן היה קצר בתחילת, ביי ביי. עופו לי, עופו מהסרטון הזה כבר, ביי.